حافظ قدر ما تستطيع على صلوات الجماعة بسننها ونوافلها ولا تنظر إلى الناس الذين لا يصلون أنك أفضل منهم ولا المحجبة تنظر إلى غير المحجبة أنها خير منها ولا الملتزم ببعض السنن والمظاهر أنه خير من الذي لا يلتزم بها فأنت لا تدري ماذا في القلوب